舒适款靠背加高座椅，面向车头安装，配有标准的三点式安全带，可以前后移动各十四厘米，放倒之后就是九百乘以一千八百五十毫米的床。座椅可以前后翻转，正反两用。现在变成面对面模式。